Quants diners ha costat, definitivament, l'organització de la visita del papa més cara i més corrupta de la història? Bueno, le va a donar una serie de edades sobre la trobada mundial de la Familia, sobre el quinto encuentro mundial de la Familia, patinde pues, perspectiva y saber de lo que estén parlando. En el Rosario de las Familias, en la Plancha de Rosa, van a participar 250.000 personas y en la Eucaristía conclusiva, el 9 de Chuliol, van a participar 12.000 personas. Eh, ¿Sabes cuántas personas van venir en esa trobada? sabes cuántos voluntarios van a participar en el quinto encuentro? on hi va projectar la imatge de València per tot el món. Gràcies. Això què és? Això quina presa de peles? Jo li pregunto al conseller d'Hisenda quin és el cost de la visita del papa i me diu que va donar-me dades i me parla dels visitants, dels periodistes acreditats, dels telespectadors, però això quina presa de pelés, senyor Moragues? Un poc de vergonya, que estem en el Parlament Valencià. Vostè és el conseller d'Hisenda, no és l'ambaixador de la Santa Seu, a que no? Vostè no té que vindre així a vendre'ns la visita del papa de que vindrà a respondre una pregunta d'un parlamentari que representa una part de la ciutadania per a dir-nos quant ens ha costat. I que vostè me diga, vaig a donar-li dades, i no dona ni una dada econòmica, ni una, ni una sola, vergonya li hauria de fer. Vergonya li hauria de fer. Jo entenc que vostè cada dia és més del PP, que vostè cada dia s'assembla més als seus companys de bancada, però arribar a aquest punt de dir-nos, vaig a donar-li dades, i començar a veure quants van resar el rosari, i a mi què m'importa? A mi m'importa els diners públics que s'han gastat en un acte confessional privat. Perquè els valencians i les valencianes tenim dret a saber com es gasten els nostres diners i sobretot quants diners dels nostres es gasten i per què i de quina manera. I vostè ve així avui a respondre això i si no és capaç de fer-ho, se n'ha d'anar. Ha d'agafar i anar-se'n. Però anar-se'n d'aquestes corts i anar-se'n de la conselleria. Perquè vostè no està eh? denigrant el parlamentarisme a mitja resposta. Vergonya hauria de fer-li, denigrant-lo. I si vostè en la segona ocasió que tindrà, que podrà dir-me a mi el que vulgui, del nostre projecte polític, de si nosaltres estem en contra de tot, a mi no me venga motos de la visita del papa i dels pelegrins. A mi responga'm a la pregunta. Conseller de Hisenda, quants diners hem pagat per la visita del papa? Gràcies. Sí, senyor president, senyor Branco. Vergonya em dona a mi el seu comportament. Vergonya i denigració és el seu comportament, la forma de parlar, la forma de faltar al respecte als consellers i al resto de polítics d'ací de les Corts Valencianes. Vergonya em dona a mi, perquè vostè és representant del ciutadà, vergonya és la senyal que està fent-me ara mateix. Vostè Senyoria, que està señor Blanco, per favor, ciutadans per favor. en honor por el amor de Déu, per l'amor de Déu. Un poquet d'educació, mai faltem al respecte altos no falta el respecte a vosaltres. No falta el respeto i mantinguen el decoro y el comportamiento Ara li ho diré, ara li ho diré. Ara li Señor Blanco. El cos para el quinto encuentro o ho diuen els comptes que estan inscrits en el registre de fundacions és de 10.811.000 euros. Té que saber el que va aportar la Generalitat Valenciana. Inicialment va aportar 10.000 euros. Després, després, com vostè diu, va fer una aportació de 2 milions d'euros el 30 de juny del 2010. milions 800.000 euros. Estos 2.800.000 euros, perdó... Vostès gastaren, per una banda, a través de Radio Televisió Valenciana, vora 8 milions d'euros, dels quals 7,4 en un contracte Teconsa que estan sent investigat en la peça separada del cas Gürtel en el Tribunal Superior de Justícia. I ahí està relacionat el senyor Cotino. I ahí està la corrupció. Per a escàndol inclús del Vaticà. Vergonya. Y después tenemos la fundación Quinto Encuentro Mundial de las Familias, que es el gran misterio, el cuarto milenio. Una fundación que constituye en cuatro patrones: la Diputación de el Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat Valenciana, que de primera fiquen mil euros y después a pagar siempre el erario público.